الو هلو مساء الورد على اي حد بيشوف هذا الشيء الفيديو اللي فات انا اتكلمت فيه على how to deal with rude, uh، with rude people او ازاي نتعامل مع الناس قليله الذوق not personal if it's personal it's not about you if it is personal and it's about you please do not respond بعض الاحيان الموقف بيجبرك ان انت ترد لان انت لو ما ردتش الفرد الاخر اللي هو قليل الذوق في التعامل هيفضل مستمر ومفيش اي شيء هيوقف ممكن ان انت تكتب كل اللي انت عايزه ده على ورق كانك هتبعت ايميل او هتقول حتى الكلام ده هتقراه له او اي تكتبه وتطلع كل الكلام الموجود جواك اللي انت نفسك تقوله للآخر الكلام ده هيبقى كله مليان مشاعر استنى 24 ساعه او 48 ساعه حسب درجه احساسك بالغضب او احساسك بال stress اللي هو الضغط بعد كده بص في الكلام اللي انت كتبته ده وشيل منه كل حاجه بتدل على حاجه عاطفيه اي ايموشن emotions موجود في الكلام نشيلها الطريقه اللي انت بترد بيها على الشخص قليل الذوق ما ينفعش ان هي تكون انتراكتنج آه، يعني تفاعليه بحيث ان انت بتقول له حاجه وهو يرد بتقول له حاجه وهو يرد لازم الطريقه اللي ترد بيها على الشخص قليل الذوق تكون statement حاجه بتتقال وتنتهي وخلاص فلازم النص بتاعك يكون مكتوب في الصوره دي حتى لو هو شويه طويل تشيل منه اي حاجه ملهاش لازمه اي وصف مشاعر اي وصف تفاصيل هو مش محتاج يعرفه you are stating you are not responding كل ما الرساله كانت قصيره سطرين ثلاثه في حد اقصى كل ما ده كان احسن فبليز if you must respond make it a statement a very short direct statement تقول للشخص اللي قدامك ان السلوكيات اللي صادره منه غير مقبوله مش عشان خاطر تتكلم معاه في الاسباب when you must respond to rude people, please make it a clear statement. Don't make it a conversation. Thank you. Bye bye.